Benvenuti sul canale di scuolainsoffitta.com. In questo video impareremo a realizzare dei giocattoli per bambini con la carta pesta. Per sperimentare questa tecnica realizzeremo il nostro orsetto Winnie the Pooh. Quali sono i vantaggi della carta pesta? Oltre a essere economica, è molto leggera, infrangibile e divertente da realizzare. Proviamo?